ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਾਕਬ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਾਕਬ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਝ ਚੁਆਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆਓ ਵੇਨੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਪਸਮਾ ਲਈਏ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੱਝ ਦੇ ਵਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਜਰਾ ਭਾਈ ਮੱਝ ਡਰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਈਆਂ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ अच्छा चलो ये थोड़ा दूर हो गया देखो जी माशाल्लाह अच्छा भाई सर ये अपना कम पुल ही है कि बाबा डाडा आंदा है नहीं नहीं बिल्कुल है ठीक है बाद होंगे ने थाने ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੇਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਧਾਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬ ਨਾ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਦਰਦ ਨਾ ਦਰਦ ਨਾ ਆਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਝ ਨਸੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਸਾ ਮੁੱਠੀ ਦਬਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੱਠੇ ਖਾ ਤੂੰ ਦੇ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈਲੋ ਜੀ ਇਹ- ਇਹ- ਵੇਖ ਲੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲੋ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਕੇ ਸੰਧਵਾ ਐਮਏ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਿਮਤ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੂਨ ਤੇ ਗੋਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਕੁਛ ਰਹਤਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗਰੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਖੂਨ ਤੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾ ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਭਾ ਮਾਨਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਲੋ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ بارش ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛਾਂ ਛੂਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਮੁਗਲੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲਾ ਜਿਹਾ ਠੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕੌਣੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਓ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਹਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਰੀਏ ਤੇ ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼